mana bugun mana xudoga shukr ko'p qo'shiqlarimiz muxlislarimiz bor avvalambor assalomu alaykum muxlislarimizga biz bugun retro media shahrixonda o'tiribmiz bu yerda shunaqa joylar bor ekan men o'zim ham endi birda ko'rishim kelin kuyovlar uchun shunaqa sharoitlar biz har bitta xonasini mana shunaqa retro qilingan xonalari bor ekan eskilik sarqitlarni bunday eslatadigan bir odam yoshligiga bir qaytarsam keyin kelajakni eslatadigan u hali har bitta xonasida xudo xohlasa aytamiz degan qo'shiqlarimiz bor lekin aytilgan qo'shiqlarda bo'lsa ham aytamiz sababida ilhom kelib qoldi dedik <laughs> shunday sog' bo'linglar hurmatli muxlislar mana yana biz sizlar bilan ozgina bo'lsa ham yana kayfiyat ko'taramiz degan umiddamiz salomat bo'linglar и bu yerda egasi ukajonim asadbek asadbek asadulloh endi o'zi mana shunaqalarga bo'lib qoldi o'zi asadulloh o'zi repozda ham mana shu asadulloh yaxshi Hammalariz yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammalaringizga yana boshqa xonalarda ham retro-retro qo'shiqlarni bir ikkita bizga hali 60 yozganlar bor. Bunday ayting, bunday qanaqa bunaqa qo'shiqlar so'raydi. Ikki kuplet bo'lsa ham ashna narsalarni aytib beramiz degan narsa umidlarimiz bor. Lekin qo'shiqlar meniki emas, egalari boshqa, ko'ngillari emas. Da. Egasi xafa bo'lmasin deymanda. da Bo'ldi, nima shu yerda? Yoshligimizni Thank you. gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda shunda ko'zim ko'rdi bahorni shunda qalbim love, love, all saklana Oturam semerim birge Yoş bir soçer olmalar Çoğlar özledim yüzge İkimizde sabor Pam parairo, pam parairo, pam parairo, pairo Pam Dirmurod aka degan akamiz bor ekan, umrlar uzoq bo'lsin. Xudo xolasi umri uzoq bo'lsin ham. Sababi bu 86-yil Afg'onistonda xizmat qilgan paytlarida 12ta do'sti birdaniga bomba tushib portlagan paytlarida yonma turgan do'stlari uchun yaxshi narsa aytib bering deb so'rabdi. Men sababni o'zim she'r yozaman, xudo xolasi yana nimalarimizda harakat qilamiz. 2 dona 2 kuplet qo'shiq aytib beraman armiya haqida. Shuni asha akamiz uchun. Umrlar rizo Rahmat Dirmat aka sizga. Ra ra ra ra ra самолеты поднимаются, качаются вагон, кончается перрон. Когда самолеты поднимаются, качаются вагон, кончается перрон. Когда самолеты поднимаются, ра ра ра кончается два года, кончаются и служба. Офицер как ложам улыбаются, и больше не придет на этот аэродром. как ложам улыбаются, И больше не придет на этот Офицер как ложам улыбаются. Cosa diyor, ayorambio, del dorambio, del maestro dorambio, casa diyor. Ten manos que adoran, s'has d'adorar Déu. Savdoylar, bilganim chakdi berdim. Avvalambor yana assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Biz endi nima deydi, mana shunaqa gitara chalib, gitara chalib yoshidan shunday katta bo'lganimizda ko'pchilik meni muxlislarim bo'ldi, boriga shukr yana bir harakat qilib mana shu yerlarni ozgina bo'lsa ham kayfiyatni ko'tarib o'tmishga qaytaramiz degan umidlarim bor shuning uchun qo'ldan kelgancha baholi qudrat rahmat ming rahmat alloh uzoq bo'lsin hammalaringizga mana shu bizni studiyamizga xizmat qilayotgan insonlarimizga mana shu narsalarda tayyorlab bergan insonlarimizga ham ko'p qo'shiqlar hammasini men aytaman doim birovlarni qo'shiqlari doniyor akani bir yoshligimizdan qo'shiqni eshitardik doniyor aka toshmuhammad qo'shiqlari deb qoldi aytaman lezzet gün sılmaz hiç kaçan Ben yürekken ikken muhabbana Bu lezzet gün sılmaz hiç kaçan Gülsünüş bu seger sınavına Meyli canım yaşlı bir deryan nhau xin sao keldik yo'llarga atalgan qo'shiqlarimiz bor bu albatta bu shahrixonda e, retro fotodamiz har bir dizaynlar yana boshqalariga o'tamiz xudo xohlasa keldik yo'llarga atalgan qo'shiq kattdek kelin kuyov umrli bahoriga munosib kelin kuyov umrli bahoriga munosib sayt etsa oshixona دنیای مناس سلی سنوش خانه گلزاریم مناس کلم کیو کلم کیو بر برگم مناس کلم کیو کلم کیو یار یاریم مناس گاه کلم گاه کیم روشن لگم میدم گاه کلم گاه کیم روشن لگم میدم سلی za şıkanlara Yoruldu gönülas Seni za zor Zorgen gönülasır Gelin ki yok, gelin ki yok Yar yar gönülasır Gelin ki yok, gelin ki yok Böbür gönülasır Görül koyu iki yaşlı Asırını çaraplar yüzün çarapla Yazdı gazel yaşlarını Yar yar gel monası Yazdı gazel yaşlarını Yar yar gel monası Kim ki yok, kim ki yok Bir bir gel monası Kim ki yok, kim ki yok Yar yar gel monası Kim ki yok, kim ki yok Bir bir gel monası Kim ki yok, kim ki yok Yar yar gel münafsın Yırlama kız yırlama Duysandaki yar yar Yırlama kız yırlama Duysandaki yar yar Astavlası tırnavda Duysandaki yar yar Astavlası tırnavda Duysandaki yar yar Kırım ki yav, kırım ki yav Börbürgen bu nasıl Kırım ki yav yo'q yod yorigan munosib ravshan aka komilov qo'shig'i umrlar yuz bo'lsin rahmat nimalar aytsane yaxshi bilib narsalar bitta zur qo'shib bor aytib beraman sizga hop shuni shuni deb qo'ying davay eshitib ko'ringizlar You like singing the night. muhabbatdan aldanib akam oldi uylanib men boyboshman zahir ishim yo'q alish oyoqcha qaranjalar istagan mehmoncha men o'ylab o'tdim xush ko'raman oyoqcha qaranjalar istagan mehmoncha Aytib qo'ying. Biz yurtimizda ko'z tegmasin halol insonlar halol, yaxshi. Молодец odamlar ko'p, ko'z tegmasin. Yana ularga dalda bo'lish uchun ham bitta qo'shiq aytaman. Yana topmagan zakir qo'shiqlar o'zasi. Topmagan ular ustozi bo'ladi. Eğri o'sgan daraxt bir kun o'tin bo'lar. bo'ston bo'lib bir kun kelib to'g'ri kerak egilib o'sgan daraxt bir kun o'tin bo'lar o'stin bo'lar bir kun kelib to'g'ri kerak nomard erkak lozim kelgan xotin bo'lar xotinlar bor yurtga asl erlari kerak erlari kerak erlari kerak xotinlar borku asl erlar kerak erlar kerak erlar kerak xotinlar bor yurtga asl erlar kerak mamamsirab kunda ko'krak kirish oson Vaqt bo'lib osmonlarda uchish oson va manziratga kelish oson Fly bo'lib osmonlarda uchish oson Bizni yurtga bundaylar emas or osmon Oqsorligu kamtarligi yerlar kerak Bizni yurtga bundaylar emas or osmon Oqsorligu kamtarligi yerlar kerak yerlari kerak yerlari kerak oqsarliyu kamtarligi yerlari kerak o'zbek eli nomardga qo'l bermagan el urush ko'rgan lekin qochoq ko'rmagan el o'zbek eli nomardga qo'l bermagan el ko'rish ko'rgan lekin ochoq ko'rmagandir ee, registonni xo'rov gapga xo'rmagandir bunday elga tulkilar mashinalar kerak ee, Regisonni qurul gapga qurmagandim Bunday elga tulkilar mashinalar kerak she'rlar kerak she'rlar kerak bizni yurtga kim kelar she'rlar kerak hofizman deb saqlarga kirmadi qor hofizman deb sahnalarga kirmadi qor anagramma qo'shiqlarni yoqib yubor jon kuydi jonli kuylar san'atkaron peshonangdan halol oqqan terlariga jonli kuylar jon kuylarga ey tadbirkor peshonangdan halol oqqan terlariga bu gitaristlarga mazalib bizni sasabga tegishli terlari kerak peshonamizga terlari kerak peshonadan halolom teblarkim jololdim doston degan yigitlar kerak menga mana shunaqa shogirdlar kerak sovulga молодцы bitta bitta qo'shiq bor kelib qoldi deydiyu tolpagan qo'shig'i bu like an infection. Meni yomon ko'rgan odamlar Ichida qurgan odamlar Aybim izlab yurgan odamlar gel rahmın silahı Dini yomon ko'rgan odamlar Sizga yordam bergan keladi Meni yomon ko'rgan odamlar Sizga aka uka ajramam Duoyingiz kılıp yuraman یا اگه که جرمم Duayengiz kılıp yüremem Ey bizden yaxşı göremem Meni yaman görgen olanlar Bizden yaxşı göremem Meni yaman görgen Güller uğrar tanırken ah, Beni yomon görgen oranlar Güller uğrar tanırken ah, Beni yomon görgen oranlar Kimge namı nişanım yoxmaz yosh Axirxon Andijonni yoqmas kimga nomu nishon yoqmas yo Andijon Toshkent yoqmas ey kimda olgan unvonim yoqmas bizni yomon ko'rgan odamlar e'tol unvonim yoqmas odamlar bolangiz yurt uchun yashasin vatan uchun jon to'shasin bolangiz yurt uchun yashasin vatan uchun jon to'shasin nabirangiz bizga o'xshasin yomon ko'rgan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 assalomu alaykum assalomu alaykum yaxshimisiz uzr sizga xalaq qiladigan bo'lib birga ketarkanmiz-da. salomat Mazza qilib o'ynab ketamiz yangilari bor aytib beraman o'tiring o'zim ham eshitganim yangi Marina, Marina, Marina Alla la vera me cosa Avete a se moncio ghetto, ghetto col gerendo Alla mi soffido chiede sopra il roggio A se moncio ghetto, ghetto col gerendo Alla mi soffido chiede sopra il roggio Hoş gire, Tataristan Kız kızıma bir basayım basmasam bir basam Kız kızıma bir basayım баспасам базар сенің басқан үстеліңді мен де қойып басам сенің басқан ыздарыңды мен де қайтарып басам тарата мен де сені ұяратам тарата мен де Malam ini yo'liga marraning olding yo'liga Gidi kelsa mast bo'laylik Gidi Ya nah bo'laylik Hamdarak, yana hamdarak, yana hamdarak Dini qo'yiga, hamdarakning qo'yiga Rossiya! стакан, на стакан рубля. Поделимся пополам, тебе рубль, а мне два. Опа, опа, Америка, Европа. Азия, Евразия, что за Азия? Опа, опа, Америка, Европа. Азия, Евразия, что за Азия? Казахстан. Ой, жігіт кетіп барады қайға шашып барады терезеден бір сұлу күліп қарады оппа оппа ол бар соппа қатынымның баласы бар болса басым жарады оппа оппа ол бар соппа қатынымның баласы бар болса басым жарады қырғыз төртінші қолымда ата жол сүйген қызым бөле жол хат жазамын сағынып жаза қатын жапы жол ертең бар ма жеңгең бар ма айтып почтадан саған әкең бар ма көкең бар ма айтып почтадан саған ертең бар ма жеңгең бар ма айтып почтадан саған давай, дайте мне гитару, налейте мне вина, найдите мне того, кого а я влюблена. Дали мне гитару, налейте мне вина, но а мы нашли того, кого а я влюблена. Раз, еще раз, еще много-много раз, еще раз, еще много-много раз. Украина! хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Я Это знаю. shunaqa bo'ldi maza qilib yuramiz aka o'zi aslini aytadigan bo'lsam toshkentga ham ham bir marta chiqqanman xolos gastrollaylarni dedikda <laughs> sog' bo'linglar hurmatli do'stlar yana ana shu shou yana samolyotdamiz Shahrixonda metro shu fotosida turibmiz ko'z tegmasin. Bu yana bitta xonasi. Ha, bu salohasi bu. Bir 90 tani xonasi bor ekan. Kelinglar, rasm yechilib kelin kuyovlar uchun albatta. Aeroport ketdik. Bizni kuzatishda davom eting. Ketdik. Yallansan biri. kavuşman Ayağımda yotken kardeşman Kaçan geçer yürek bağın Eskileri çıktı yaşmana Birleşmezmen su kavuşman Ayağımda yotken kardeşman Kaçan geçer yürek bağın Eskileri çıktı yaşmana میسر میسر میسر جان عالم گناه میسر جان جنت گناه میسر جان عالم گناه میسر جان دنیادا سیleşmegen yokmuş günah میسر جان میسر جان میسر song jon yuvushgina jon maysarajon maysaraya salomat bo'linglar haligi akram aka ana endi bitta qo'shiq borda demak tayyormizda o'xshasa bo'lmasa o'xshamasa mator deb qo'ysalar boshlayman saqli ro'yxating kelibdi yoshligimiz yallansa qilaveradi aysaramni ishi dunyoda hamma o'g'ri bu dunyoda hamma o'g'ri hayot xon baraka balı balı balı balı salla Balı salla balı kella Balı balı balı balı balı salla Kim bo'ldi bu? Dumbullatgan chumchug'misan? yurgan do'stlarimiz bizni ana shu yerda ham kuzatayotgan YouTube'ga kirib mana shunday kuzatayotgan do'stlarimizga avvalo salom aytaman. Umrlar uzun bo'lsin. Yana bir O'zbekistonimiz va Andijon shunday hammalariga omad tilayman. Ozgina bo'lsa shu insonlarning ko'ngliga yorug'lik olib kirib, o'zimizni uyni sog'intirgan bo'lsak, mana yana o'sha o'zimizni xonadonimiz, mana shu o'zimizni milliy taomlar, milliy mevalar, mevalar pishyapti, xudo xolasa. shu narsalarni eslab bir yana YouTube'ga bir narsa tashlaylik dedik, sog'intirib qo'yaylik bir yoqda bu yoqda <laughs> do'stlarimiz dedik. Ham hamyurtlarimizga ham salom aytaman. umrlar uzoq bo'lsin, sog' bo'lalik. Hammamiz o'zimizni o'zimiz ehtiyot qilganimiz ma'qul. Demoqchimanki, mana Xudoga shukrlik, pandemiya kasalliklar o'tib ketdi. Bu kunlarda ham qiyinchiliklar bo'ldi, kimdir og'ir kunlarda ham ko'chirdik Bunaqa narsa bo'lmasin, iloyim. Xudodan shuni so'raymiz. Alhamdulillah uzoq salomat bo'linglar hurmatli hamyurtlar turizm куда мы еще денемся mana shunday olib rossiyadagilarga ham aytinglar у нас есть ташкент есть у нас ташкент озеро рахат вот озеро квартира мархат на а o'shadan qo'shib ahar qo'shib qolgan o'sha tojin assalomu alaykum sog' bo'linglar sen по моему mana bugun yana ziyo film studiyasini tasvirchilari bilan birgamiz ular sog' bo'lsin kanallarimizga hammasiga salom ziyo başlayan zaman Bir güzel korkmuşum yaman Sarsalamak olsa aman Benden salamaydı koydum Bazen üstüz başlayan tamam Bir güzel korkmuşum yaman ko'rlar u qiznalaydi majnun edim u tufayli derdilar u qiznalaydi majnun kun bo'yi so'rasalar meni tanib Akramidi ko'nglim kıyamam Sasalama bulsam ama Enden salamardım boyu Baksanızsız baş yerimden Bir güzel var başım yanım Sasalama bulsam ama Enden salamardım boyu tashladi do'stlar mana shu xonalarga keyingi safar yana boshqa xonalarni ham olamiz ularda ham bir yaxshi kayfiyatga ko'taramiz xudo xohlasa ozgina bo'lsa ham kayfiyat ko'targan bo'lsak mullalarni imzolasa mana ziyo film ziyo film bilan yana bir xizmatda bo'ldik sizlar uchun mulla uzoq bo'lsin men uncha nimani telefonda tushunmaganligimcha aytib bermanglar hurmatli do'stlar mana shu insonni gapishiraveringlar <laughs> topishamiz xudo xohlasa давайте будем прощание aka qo'shiqlar hamma san'atkorlarga yordam rozi bo'lsin, kunlarimiz bo'lsin, biz havas qilganimizni aytamiz xolos. kanatlarını Havan sorar böyle olmayı sorar Sarılın keş olmayı Oyun gören gözden korkmayı Özsüz Allah kanatlarını Karışmayımız dünyamızda Havanı tutmaymayımız özünü Allah bırak bizi yüzünü Siz Allah'tan kulağımız Karışmayımız nereye dostum Havanı tutmaymayımız özünü Allah bırak bizi yüzünü Siz Allah'tan kulağımız başına batacağım Sızlar sızıltılar kolay Yüreğim kolay kullanırlar Sizge gider ister kolay Başına batacağım Canlı can canım aynı Yıkıldım am canım aynı Yüreğim am canım aynı Kız ona bana Canlı can canım Yüreğim am canım aynı Yüreğim am canım aynı Kız ona yollardan duo olamiz savob edi